anak itu dapat ini bang langsung melompat ya Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Pakai masker. Iya, iya. Bypass, bypass. Buka, buka, buka, buka. iya semua meninggal. Di bypass.